Wie kann ich meine Umfrage am besten testen und Fehler beheben? In Programmiersprachen wird dies häufig Debuggen genannt. Es ist insbesondere in längeren Umfragen durchaus häufig der Fall, dass Sie Fehler in Ihrer Umfrage haben und diese erst nach ausführlichen Testen finden. Dafür können Sie den Debug-Modus von Form R verwenden. Hier sehen Sie jetzt dass wir in der Randenansicht sind. Dann gehen Sie diesmal nicht auf den Link direkt, sondern auf den Test One. Aktivieren dann Ihren Testnutzer. Hier sehen Sie nochmal, dass das Logo eigentlich viel zu groß ist. Da füge ich dann jetzt in den Settings CSS mal ein Code ein, der die Grafik auf 30% Prozent in der Breite reduziert. Gehe auf Save. Gehe hier auf Aktualisieren der Umfrage. Und dann sieht das Ganze schon viel besser aus. In einem nächsten Schritt habe ich die Excel-Tabelle ein bisschen präpariert. Sie sehen nun in der Value-Spalte viel mehr Einträge. Dies sind meistens R-Funktionen, die mir zufällige Einträge in den Antwortfeldern generieren. Somit sind immer alle Pflichtfelder gefüllt und ich muss sie nicht mehr von Hand ausfüllen. Form R hat dafür allerdings auch nochmal eine Lösung. Die zeige ich gleich nochmal zu Form R. Dann starte ich die Umfrage im RAN über den Test Run. Dann klicke ich dieses kleine Mannequin an, was mir die Umfrage startet. Sehe dann hier die ganzen voreingetragenen Werte die ich über die Value-Spalte generiert habe. Dann klicke ich hier unten auf die Lupe und dann öffnet sich so eine blaue Box, wo ich hier den Datensatz sehe, der allerdings im Moment natürlich noch keine Daten hat, weil ich ja noch nichts äh, über den Weiter-Button in den Datensatz reingespeichert habe. Zusätzlich sehe ich dann auch noch, wie diese Items im Datensatz benannt werden. Schalte ich das wieder aus. Dann nehme ich die Vorausfüllung und gehe auf Weiter und Speichern und dann bin ich auf der letzten Seite. Und dann funktioniert diese Lupe leider nicht mehr. Um dies zu umgehen, klicke ich jetzt hier an, dass ich wieder auf die vorgehende Seite gehen möchte und klicke auf diesen Finger. Und dann sehe ich wieder die Seite, die davor aufgetreten ist und dann funktioniert auch die Lupe wieder. Und jetzt habe ich im Unterschied zum vorherigen Mal tatsächlich die Daten drin stehen, weil ich hier schon auf den Weiter-Button geklickt habe. Manchmal kann es auch so bei Ihnen aussehen. Der Unterschied zwischen einer roten Box und einer blauen Box ist, die rote Box wird angezeigt, wenn Sie einen fatalen Fehler in Ihrer Umfrage haben und die Umfrage gar nicht erst aufgebaut werden kann. Und die blaue Box bekommen Sie, wenn vom R an sich selbstständig keine Fehler findet. Dann kann man hier die verschiedenen Rubriken aufmachen. Mich interessiert allerdings eher der R-Code. Dann gehe ich hier auf Download, R-Code, File to Debug. Wähle aus, wo ich das hinspeichern möchte. Dann gehe ich gewöhnlich auf einen Download-Ordner, weil danach brauche ich die Datei nicht mehr. Hier auf Speichern. Nachdem ich die Datei runtergeladen habe, öffne ich sie in RStudio und jetzt kann ich nach und nach mir angucken, was an dem Datensatz oder an den R-Befehlen nicht in Ordnung ist. Als erstes lade ich den Datensatz rein, das ist hier die Zeile 4. Das ist eine JSON-Datei, da müssen Sie sich aber nicht äh, weiter mit beschäftigen. Das ist einfach ein ganz spezielles Datenformat. Dann können Sie sich den Datensatz erstmal visuell anschauen und dann sehen Sie hier die Einträge die ich automatisch generiert habe. Und gleichzeitig sehen wir hier, dass in der Spalte Geburtsjahr ein Problem vorliegt. Da ist nur ein Missing eingetragen. Damit ich jetzt rausfinde, woran das liegt, dass da nichts berechnet wurde, weil eigentlich sollte da ja das aktuelle Jahr minus das Alter berechnet werden. Das aktuelle Jahr ist natürlich immer vorhanden, das Alter ist auch vorhanden. Das heißt also, eigentlich sollte da kein Missing rauskommen. Dafür gehe ich dann in das Skript attache den Datensatz. Das hat den äh, Vorteil, dass ich jetzt nicht mehr mit Schlaf-Dollarzeichen arbeiten muss, weil das müsste ich dann hier alles anpassen, sondern ich kann direkt mit den variablen Namen arbeiten, so als ob das Vektoren wären. So, dann schaue ich an, wo das Geburtsjahr berechnet wird, hier unten, und hier habe ich dann die Formel, die ich in die Value-Spalte eingetragen habe. Jetzt führe ich diese Zeile einmal aus und sehe, dass dies nicht berechnet wird. Ich überprüfe nun, wie die Datenformate der Variablen sind, sehe, dass Alter ein Charakter ist. Dementsprechend wandle ich diesen Text auch in eine Ganzzahl um und jetzt wird das Ganze berechnet. Sollte es jetzt nicht an dem Datentyp gelegen haben, was sehr häufig in Form R der Fall ist, dann können Sie Ihre Funktion Schritt für Schritt durchgehen und schauen, was da passiert. Also hier erst das komplette Systemdatum, daraus das Jahr extrahiert, das Jahr nicht als Text, sondern als Ganzzahl und davon dann die Ganzzahl des Alters und die abziehen, ergibt aufgrund der Vektorenrechnung einmal 1987 und einmal NA, was daran liegt, dass im Alter in der zweiten Zeile nichts drin steht. So, dann nehme ich die korrigierte Formel, füge die in die Value-Spalte meiner Excel-Tabelle ein speichere das Ganze ab und lade die Excel-Tabelle neu hoch und versuche das Ganze nochmal. Jetzt haben wir auf der Form R äh, Instanz von Münster das Problem, sobald ich einen Test gelaufen habe, bin ich nicht mehr angemeldet in Form R. Deswegen habe ich hier immer verschiedene Reiter offen. Die Schlafsachen können wir natürlich zumachen, das sind die Umfragen. Aber wenn ich jetzt hier aktualisieren gehe, sehen Sie, dass ich mich neu anmelden muss. Deswegen habe ich den ersten Reiter für die Anmeldung, den zweiten Reiter für die Surveys. Hier gehe ich jetzt auf Import, Items, nehme die neue Datei, die ich äh, erstellt habe. Das ist inzwischen die Version 8. Gehe auf Update und schaue mir das nochmal neu an in dem Test One. Auch hier wieder das kleine Männchen anklicken. Dann hatte ich am Anfang des Videos erwähnt, dass es noch eine Version in Form R gibt, wie man Daten automatisch ausfüllen kann. Das ist der Monkey. Wenn Sie den anklicken, dann füllt er alle Felder automatisch aus und äh, klickt allerdings auch gleich den Weiter-Button. Auch hier haben wir natürlich jetzt wieder das Problem, dass die Lupe nicht da ist. Deswegen gehen wir wieder einen Schritt zurück auf den Survey. Schauen uns jetzt das an und können nochmal das R-Skript runterladen. Öffnen dies wieder. Ich lösche nochmal alles. Lese den Datensatz neu ein. Sehe, oh, es hat geklappt. Yeah! 2022 minus 35 ist gleich 1987. Da, es hat funktioniert. Yay! Normalerweise brauchen Sie verschiedene Durchgänge, um einen Fehler zu finden. Nachdem die Umfrage dann allerdings fehlerfrei läuft, lösche ich als nächstes äh, die ganzen Testnutzer, indem ich hier auf One Position und dann alle klicke, dann auf Löschen gehe, hier noch die Felder schließe. Und der nächste Schritt wäre dann, dass ich die Umfrage an meine Testgruppe weitergebe, dass andere Personen versuchen, den Fragebogen auszufüllen und ich gucke mir dann zum Schluss nochmal die Ergebnisse, also den Datensatz an, ob der so aussieht, wie ich ihn haben möchte. Nach der Pilotphase lösche ich alle meine Testdaten, indem ich in der Danger Zone auf Empty One gehe, hier eintrage, wie mein One heißt, als Sicherheitsmaßnahme und dann auf Empty Entire One Permanently gehe dann sollte ich auch im Survey nochmal checken, dass dort keine Ergebnisse vorliegen. Hier kann man auch wieder auf Danger Zone gehen, Delete Results. Hier den Survey-Namen eintragen, dann nochmal auf Delete Results und dann ist alles gelöscht. Hier über Show Results unter Testing und Management sieht man, dass dann nichts eingetragen ist. Und nun können Sie die Umfrage an Ihre eigentlichen Versuchspersonen verschicken.